はあ、どういうことごめんごめんごめんごめんパンごめんなさいごめんなさいはあ、ごめんなさい宮涙な葉涙 はのあみごめんなさいごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんはあ何もしてない何もしてないすごいなんか他のこだよ他のうん ゆかデブなんでなんで最悪ピンク豚 <laughs> ゆかピンク豚ダメゆかは豚ちょっと What? あゆかは <laughs> 黒豚 ピンク豚あピンク豚バンごめんうーお母さんはなんでやってくれないのあ考えれないやろお前 違いますけどパパブスあお母さん豚ロハンお母さん豚 No 違うロハンお母さんブスめっちゃ笑ってるお母さんブス <laughs> やばいやばいやばいやばいやばいやばい <laughs> やばいやばいやばい喜んで喜んでこんなに喜んでるお母さん豚お母さん豚 <laughs> 안녕하세요. 예? 죄송합니다. なんかディクシ좋은가 그러니까 봐, 오빠가. 이렇게 한번 해봐 디션 좋게 오면 안녕하세요. 너 이것도 안녕하세요. 다이저브 다이저브 다이저브 다이저브 다이저브 안녕하세요. めっちゃしな 안녕하세요 엄마줘요 <laughs> 아빠 몇 살? 아빠 몇 살? 수고 수고 수고 수고 아빠 몇? 뭐야 한국말 왜이 아빠 되지? 하나 응 힘들지? <laughs> 왜 힘들어? 졸려? どういうことごめんごめん